hello and welcome friends JavaScript सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं छोटा सा प्रोग्राम बनाया है शॉर्ट वीडियो आइए इसको देखते हैं यहां पर देख सकते हैं ये एस का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट इसमें एम्बेड किया है मैंने यहाँ पे देख लीजिए और इस प्रोग्राम के चलने से क्या होगा पहले इसको एक बार फिर से सेव कर देता हूँ शॉर्टिंग के नाम से इसे मैंने सेव किया है और अब इस प्रोग्राम को हम डबल क्लिक करके चलाते हैं देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली कैसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना चाहते हैं न्यूमेरिकली शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम अभी न्यूमेरिकली शॉर्ट करेंगे तो देखिए पहले वन आ रहा है फिर फाइव आ रहा है फिर टेन आ रहा है फिर ट्वेंटी आ रहा है फिर फोर्टी आ रहा है फिर हंड्रेड आ रहा है फिर अगर अगर मैं इसको न्यूमेरिकली के बजाय अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर दूं अगर अल्फाबेटिकली शॉर्ट किया तो कुछ इस तरीके से आया ये ठीक है और न्यूमेरिकली शॉर्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है तो आई होप कि आ, समझ में आया होगा ये और इसको डिटेल में बनाता हूँ मैं ठीक है